sevgili ikizler. Selamlar sevgili ikizler. Nasılsınız? İyi misiniz? Birinci Kur Astroloji Haber Merkezi'nde evet ikizler burcunun aşk hayatı ilginç bir dönem. Ne diyorsun 2014 ikizler burcu aşk için? Evet sevgili ikizler e, bu yıl özellikle ben e, aslında yılın ikinci yarısını biraz daha aşk konularında e, şanslı buluyorum. Ben de. evet yılın ilk yarısı Haziran ayı tabii ikizler için ee, bunun yanı sıra e, Aralık ayı, yıl sonu yine güzel dönemler. Vallahi ilişkilerle alakalı. Aşk için burada bir 24 Haziran 19 evet. Temmuz'da İkizler Burcu'nda geçecek bir Venüs var. Evet. Venüs'ün İkizler Burcu'nda olması hı hı. İkizler Burcu'nu fiziksel olarak daha çekici kıracak, daha fiziksel olarak güzelleşecekler, hı hı. daha kendilerini iyi hissedecekler böyle bir döneme girecekler. E, bunun haricinde ikizler burcunda aşk hayatlarını aktive edecek 15 bazı gezegen... 15 e, tutulma döngüsünde belki böyle ani bir aşk da oluşabilir. 15 Nisan 4 gün önce 4 gün sonra evet. beklenmedik bir ilişki evet. başlayabiliyor. Evet. Şey, artı o 15 Nisan'ın tam karşılığı dediğimiz işte daha ziyade Ekim ayı var yine. Ekim ayının 7'si ile 13'ü evet. arasında 8 Ekim Koç burcu ay tutulmasında beklenmedik bir e, iş arkadaşından aşk belki evet. hiç beklenmedik bir sürpriz seyahat aşkı 18 Ağustos. Hı hı. Neden olmasın? Sevgiler. Hoşçakalın. Güle güle.